Эй, всем привет. Ну чё, Гарри Поттер? Давайте, продолжаем. Загрузи... Загружаем игру. Чё? Использовать на людях, если хочешь. Ага. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Возможно, он такой, да. Оп. Я тут немного преподу уронил учебники. Хм, с A ним можно word, поговорить. if you would. Давай, поговорим. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition выучили. wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. <clears throat> <laughs> now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing mm -hmm. for you. Okay, my friend. Thank you for preparing, some order for me new student, aren't you? Yeah, it's me. Hello. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You <laughs> certainly seem to hold your own in charms. <sighs> no. <sighs> I've been fortunate. Beginner's luck. <laughs> My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, He tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Конечно, надо учиться. Хочешь что-то достичь? Учись. Так. А, так. Послеурочное занятие от, от Уизли. Ну, я даже подожди, а где мы тут? в принципе, добежать можно, наверное. Так. Не, подожди, нам куда-то сюда, типа на низ? Ой, не то открыл. Да, метка как-то вниз ведет. В общем, ориентируемся по мини-карте. Или еще ниже. Не, слушай, а мне показывают сюда значок. Здорово, мужик. Так, давай просто дожгу, Ага. было быстрое перемещение. Нормально у вас тут. Так, нам сюда. И вот сюда. Нормально у тебя тут книги летают. Меж глаз зачесался. Так. А здесь что, простите, секрета какая-то? Или что? Что тут подсвечивается? А как там показать? Все скрытое. Ревелио. Вот вот. Ревелио. Что-то это, подожди. Что там это? Ага, страница руководства. Фонтан в виде виверны. Это фонтан на дворе конфигурации соображения виверны. Ага, понял. Возьмем. О, кстати, ребята, забыл. Буквально секундочку, у меня в прошлой серии просили, короче, чуть потише игру сделать. Наверное, вот так. Вот так вот. Ну, давай вот так вот. Всё, я думаю, нормально будет. Все, требования. Собака шептом улеглась. Котик. Привет, котик. А ты какой хороший. Сейчас знаю, на спинку уляжется, почеши мне пузика, блин, потом хватит за руку, да? Или ты не из таких котиков? Вот. Кто-то Игнатия Вилсмит. Ага. Окей, Игнатия Вилсмит. Дерево само выросло. А как мне, извините, попасть вовнутрь? Ревелио. Задание, ну. Я вот подошел. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Здравствуйте. Oh, <laughs> excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Heckett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near. What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве не права? А профессор Фиг Have ничего you не and сказал? Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Подберем. А, лавки зелья, магический рецепт, значит здесь действительно есть магазин. Ага, ну понятно. Ну, I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Hmm, no way, Natty. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer. Чего они меня все тут споить хотят? Так, ну-ка, ну-ка. Если я хочу, чтобы получить первую задачу дает вам профессор Хогвартс и выполняете от них сейчас использовать новые заклинания. Окей. Вот иду как раз к нему. Ah, there you are. Yeah. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes а, things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. <laughs> We will have you casting Reparo in no time. Давай. I'll start on the task right away, Professor. Ой. This is the right area. I Так. wonder where the flying page is. И как там это Реперо? А, типа Revelio. найдите э, э, страницу манускрипта. э, парящую страницу башни защиты темных... Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Ага, вот так вот. Понял. Все, собираем. Окей, и теперь, наверное, нам доступно это заклинание, да? Так, коллекция. Задание Инвентарь, снаряжение. Так, ну наряды мы пока менять не будем. Так, испытание, задание. Коллекция. Наверное, вот это, да? Нет. Страница Ревелио. все его секреты. Ага. То есть, подожди, мне аж... Сколько там? 650 штук надо собрать. Нифига себе. Так, ладно. Левиоса. Ну, Левиоса понятно. Э Левелио. А вот она. А, так. Левиоса. Ну, наверное, мне как-то при помощи Левиоса надо поймать. Так, нет. Ага, вот так вот, да. Все, так это собрал. Так, здесь она уже горит. A flying page must be around here somewhere. Ревелио. Сюда. Все, так, собрали. Ну что, теперь научишь? I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. <laughs> Yes, sir. Вигор, давай, Вигор. Remember, Vigor, vigor, your vigor. wand is a conduit of your magic. Ага. Вигор, Вигор, Вигор, Вигор, Вигор. Все, мы изучили. Молоток и напильник. Угу. Ну, теперь мы можем чинить. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Все, починили статую. Кто только ее сломал, непонятно. Ну, наверное, для занятий. Так, и что дальше? Э, надо к профессору, наверное, идти. Типа сказать, смотрите, какой я крутой, я выучил заклинание. После этого, наверное, в город надо будет идти, да? Так, подожди. Стоп, э, Как-то. Не понял немного, ну ладно. Давай я метку поставлю. Угу. походу, стороной как-то надо обходить. Ревелио. Ой, тут какой-то ревелио можно сделать. И что это дает? Ага. А, так. Паук. Это это. Типа, а как мне тут это... Оно что-то рандомно выпадает. Ладно, это пока загадка. А это что за шкаф? Rebellion. Не, ну типа тут понятно, тут вот эти... Ладно. Может как-нибудь потом. Прикольно. Так, с тобой тут можно поболтать, да? What <gasps> am I missing? А что там Hello. смотришь? I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Возможно. Have you gained Kto ci any udało insights zadać? about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Угу. Здесь Are есть there any похожие? other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Hmm, no, I... If I hmm. have the time, I may look. Could be intriguing. <sighs> I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Hmm. Do come way, almost... if you stumble on something That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, и там мужик какой-то пузатый должен стоять. Э, ага. Пузатый мужик. Пузатый мужик. Э, я даже не знаю. Где пузатый мужик? Ну, типа он сказал где-то поблизости. Кто-нибудь видел пузатого мужика? Ладно. Пузатым мужиком, может, потом разберемся. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Давай, это. Грегори Стилова. Ага, понял. Ну тут мы типа нашли, камера типа отсюда была повернута. А ты что такое? Подожди. Accio! Ну тут мотылек здесь явно не просто так. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Ага. Ну ясно, понятно. In my opinion, divination is a load of rubbish. I knew there was a connection. I should tell Lenora that Вот I так solved the вот. puzzle of that empty frame. А где она? Кстати, это Ленора. А вон она сверху тусит. Ну давай, раз уж мы тут, по дороге расскажем. Ну что, подруга? Разобрался я. I solved the mystery of that painting. You did? How? Ну давай уже. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad Mhm. someone figured it out. Ну вот. Moth! Я должна была его заметить. Ну... Кто не успел, тот опоздал. Слышал о таком. Так, ладно, мне тут надо... Уж извините, по заданию идти. Да. Метка стоит. Метка стоит. Значит, мы идем по ней. Что это такое? Ха, я понял. Ладно. <laughs> Типа, эй, чувак идет. Хватит там. А что, не так будут делать? Ладно, не будем проказничать. Погнали! Деревянный кот в границе руководства. Бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Так кот красавчик вообще. Ладно, не будем послушать чужие разговоры. Ну, грех не пройти. Колокола три сестры. Угу. Типа можно... Подожди-ка. Я просто хочу в этом разобраться. Там, наверное, указан порядок, в который эти колокола... А, так. Так, ну это явно не это. Подожди. Задание как-то снаряжение коллекции. Вот коллекции. Здесь сейчас носи вот эту вот э, колокола. Так. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Агдилшира. Хотя случаи, что когда они звонят в замки, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Ну просто кто-то это, наверное, там, как я сейчас, заклинанием по ним, и они звенят поэтому. Leviosa! где? Ладно, пока вот там у людей... Землетрясение не произошло. Hello. Здорово. Да, тебя, подожди, а что это такое? Что это за хрень? Магическое что-то. Это вообще что-то из Dark Souls. Matty, I hope I haven't kept you waiting Cię z głowy Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been mm -hmm. looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Magic Stick. Почему я сказал Magic Stick? Magic Wand, наверное, так правильно сказать. Это магическая палка, типа. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. <laughs> the timing of Professor Weasley's owl was perfect. <sighs> I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. grave mistake to take it as an elective class, believe me. <laughs> I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Ну, здесь, я надеюсь, ты выбираешь уже все сама. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's Сейчас one of видишь, the прям few идёшь. times of year I would rather be indoors. <laughs> Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Окей, золотоглазки, давай соберем. Что там за утки? Это цветы утки какие-то. Revelio. Lumos. Давайте я вам подсвечу тут, может. Revelio. Так, ну давай, соберу тут златоглазки. Все там, пойдем. А где этого? А ну, типа 1800 год. Look, from a forbidden forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I типа, heard Гарри Поттером даже еще и не пахнет. всеми теми событиями. think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already made. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, <laughs> as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Мы тут на перегонки бегаем. Я просто решила... I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. Осторожно, She кони. knows more about me than I had thought. Что, I опасная will say. женщина. While I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so Э, new Река. and unfamiliar. Слушай, я надеюсь, getting used to потом things. What какой-нибудь about быстрый you? переход You будет finally там. unsettled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a О, bit. котик. Hogwarts has become something of a home Котейка. now, I would say. Hopefully it will for you too. Мыр-мыр-мыр. Ладно, котик нас там сейчас перегонит. Ну-ка, давай не будем давать такой возможности. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Mr. Moon? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. Um, you might want to turn back, Miss Onai. Uh, turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. <laughs> What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and mm, terrifying. I Вот shall что be ли? at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Мужик, Oh, короче, там... Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I Вот, will вот, say вот that и я I о have том never же. seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore oi, oi. whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind. Natty. Thank Forbidden Forest. Этот э, забытый, потерянный лес или как? Кенбридж Стейшн. А, там типа на выход скобывается, я понял. Ну, Сразу пивную лапку или за палкой может сначала пока это. Я думаю, уме And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Угу. Можем как-то быстрее пойти? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and. A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Окей, на площади. Enjoy yourself. I will see you soon. Yeah, Thank you. Так. Ну давай посмотрим, что тут есть. Пойдет сначала за палкой волшебной сходим. О, тут целая прям даже так. Магазин спортивных товаров круголетка. Лавка, лавка Оливера, то есть вот она. Прям, прям, прям вообще близко. Интересно, когда мы ее выберем, там будет как в фильме про Гарри Поттера, там, где он ее взял, там, там волосы, там, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о божественное сияние. Что это тут? Ревелию давай. Все, ну понятно, лапка Оливера. Так, ну давайте... Не будем изначально по чужим сундукам лазить. I'll right with... Ah, it's you. Um, just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, uh, about time. Well, you're our new fifth year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. А как мне лежала моя палочка? Это, наверное, может у родителей. You'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's Хотя, a еще pleasure to непонятно. meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Hmm. No, no, no, not you. Um, ah, yes. Yes. Hmm. Powerful core. Ten and a half inches. Hmm. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Hmm. How odd. Uh, once more, come on. Really swish it. Oh dear. Не оно, да? Well, this isn't a good match at all, is it? <laughs> uh, um. We'll find you something, not to Скажи, worry. что, наверное, No, одна. not you. Uh, ah, hmm, perhaps. Yes. rare wood, 13 and 3 quarter inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, oh, oh, oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Uh, this is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Um, Where are you? Perhaps you? Ah, there you are. Я думал, та, которая там побольше такая. I think you might be the one. Here, take it. Ну, походу она. Э, волос единорога, упругая. Ну, выбора у нас нету вроде. Стиль палочки. Обработанная серая. How intriguing. Медово-коричневая. А, э, на что это вообще влияет? Окей, я понял. Хорошо, купить. What do you think? У вас какой-то визуал? Extraordinary. <laughs> another wand, another beginning of a bright and magical future. <laughs> Ah. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Хорошо. Блин, мужик, ты ж ничего не скажешь. Немного некрасиво, конечно. Ну что, поздравляю тебя с приобретением, Антоха. Вот. А мы, наверное, на этом серию закончим. С вами был Зазепа. Надеюсь, лайкосик прожмете, комментарий оставите. Ну, увидимся в следующей серии. Всем пока.